Szalom, mam na imię Magda, pochodzę z Kraśnika, studiuję w Krakowie. Zajmuję się popularyzacją kultury żydowskiej, a oprócz tego moją pasją jest pisanie. To nie jest tak, że nagle po prostu bach, zainteresowałam się i robiłam wszystko w tym kierunku, ale zaczęło się zupełnie niespodziewanie. Historia żydowska jest też historią polską zdecydowała się na opcję poznania czegoś nowego z zagwarantowaniem, że wrócę do Krakowa.